يوتي المنظومة القطرية تغطية دفاعية يابانية قادر على المراوغة متعدي للمعز وعلي والهدف الأول جول يريد أن يكرم وفادة هذا الدفاع الياباني وهذه كرة من عبد العزيز التسويق شنو هذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا عفيف يا أكرم عفيف جول اكرم عفيف وطبعا بوعلام خوخي والبقيه راشفورد العرب المعز عليه يعز الشعب القطري ويعطي ثنائيه ناريه العيدوس جول العيدوس جول إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة